हे गाइस तो हम कर रहे हैं क्यों एन ए तो क्यों एन ए मतलब क्वेश्चन एंड आंसर यार कुछ बंदों ने क्यों आंसर दिए हैं तो उसका नाम तो एक बंदे ने दिया है आपकी स्क्रीन पे तो ये दिया है आपका नाम क्या है तो यार मेरा नाम है अलियान आपको तो पता ही होगा यार नाम चैनल का नाम ही अलियान ब्लॉग है यार तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये है नाम इनका अब्दुल्ला खान जो मैं भी ब्लॉगर हूँ मुझे सपोर्ट करो ओके यार तो अब्दुल्ला ब्लॉगर अब्दुल्ला खान का यार डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे तो क्या है ये आप कौन हो ओ माय गॉड मैं कौन हूँ ऐसे यार मैं कौन जल्दी जल्दी बताओ यार मैं कौन हूँ तो यार बता दें छोड़ो तो मैं हूँ मैं हूँ ब्लॉगर ब्लॉगर और जाओ ब्लॉगर एंड यूट्यूबर ओके तो आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो क्या है आप क्या लिखा है मुझे भी नहीं आ रहा है आप अपने फ्यूचर में क्या आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो क्या मैं अपने फ्यूचर में एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ मास्टर दे देना मास्टर उधर में इंस्परेशन है यार मास्टर इंस्परेशनली उसका देखा मैंने वो अच्छे ब्लॉग बनाता है तो उस वजह से मैंने करा है ओके तो उस वजह से मैंने ब्लॉग का ये बनाया ब्लॉगिंग चैनल तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं क्या आया है जो चेक करता हूँ तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ओके तो भाई सलमान नुमान से कब मिलोगे तो यार मिल लेंगे यार जाएंगे मिल लेंगे ओके अभी आप बोलो कल मिल लेते हैं अभी मिल लेते हैं अभी चले जाते हैं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं okay next question next question बताओ है मैं कौन आपका घर कहाँ है मेरा घर ज़मीन पे है ओके मेरा घर ज़मीन पे है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हैं आप कौन हो इनसे पूछ लीजिए तेरा बाप हूँ मादर मिल गया जवाब तो आगे अगले क्वेश्चन में बताएं hi big fan thank you यार दिल से शुक्रिया यार थैंक यू वो तो मेरा फ़ैन है थैंक यू यार तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरह ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो यार क्या है क्या लिखा यार कराची में रहता हूँ मैं भी कराची में रहता हूँ भाई तर क्वेश्चन आंसर ख़त्म क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए हमारे पास यही कुछ थे दस ग्यारह तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन आंसर एंड तो यार अभी ब्लॉग व्लॉग सिलेक्ट बनाएंगे दो तीन बन रहे हैं यार दो ब्लॉग बन रहे हैं एक साथ खेलते हैं तो यार अभी जाएंगे दोस्तों के पास तो मिलते होंगे तो क्वेश्चन आंसर ख़त्म तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मेरा कौन सा आंसर तो मिलते हैं बाद